usumbufu unaopata hapa pale hapa pale. Kama mnafuatilia vizuri, sasa hivi Benjamin Mkapa watu huwa wanaongezeka, mechi ishaanza, kama mnaona vizuri. Hata juzi kwenye dabi film mliona, yaani uwanja unakuja kujaa, mechi ishaanza. Maana yake asilimia kubwa ya watu bado wako nje, wanatafuta tiketi. Tiketi mtu unaipata hali mechi kwa dakika kumi. Hapa katikati ulichezwa mchezo wa National Ahli na Al Hilal ya Sudan tuliufuatilia ule mchezo, ndio bwana? Ulipigwa Cairo pale. Ndugu zanguni, Al Ahli walikuwa wanataka kufuzu ule mchezo, wakatangaza viingilio vya tiketi masaa 24 baada ya viingilio kutangazwa, ticket zilikuwa zimeisha. Masaa 24 baada ya tiketi kutangazwa, zote ziliisha. Al Ahly sio kwamba alikuwa anacheza uh, fainali, alikuwa anacheza mchezo muhimu wa kufuzu kwenda hatua ya robo fainali, mchezo wa makundi. Yaani huo ni makundi, sijui kama mnanielewa ndugu zanguni, naelewa eh? mchezo wa makundi ambao wanakwenda hatua robo fainali, masaa 24 tiketi zote sio elfu hamsini na ngapi ziliisha masaa 24. Sasa sisi wa Tanzania ambao kila siku tunajisifia kwamba tuna mashabiki bora, tunajivunia kwamba mashabiki wanapenda timu zetu, tunajivunia kwamba tuna mashabiki wengi kuliko huko. Tunataka tutoe mpira wetu, sasa hivi ligi yetu iko nafasi ya tano, nataka tutoe mpira wetu hapa uende kwenye hatua kubwa ya kushindana na, na, na ligi nyingine huko barani Afrika. Haya ndiyo mambo ya kuprove upendo wetu na football Tanzania ulivyo. Haya ndo mambo ya kuprove. Yaani inabidi itokee siku tiketi za mechi, kwa mfano mechi ya Yanga na Rivers, tukifika tarehe 29 tiketi ziwe hamna. Yaani tufikie stage hiyo, yaani siku moja kabla ya mechi tiketi ziwe hamna, watu wameshaonyesha, na hii inakuwa na message nzuri kwa wachezaji. Hivyo unafikiri wale kina kina kina nani wale kina Dieng sijui wale eh? kina pesi tao. we unakaa umeshika simu yako kambini, umetulia, tiketi zimetangazwa, unaacha simu na mazuni, ukiu tiketi zimeisha, wewe unajisikiaje? Unaona kabisa watu hawana masiara, kumbe na mchezo yaani watu wamedhamiria kuja kuisupport timu, hawezi kuingia kile mama pale. Kwa hiyo ni aina nyingine ya kumotivate players kwamba guys, hii mechi ni muhimu. Hii mechi sisi Young African tumeisubiri miaka na miaka, na nyie ndio golden generation, tupelekee nusu finali sisi mashabiki tunafanya kazi yetu, tunanunua tiketi mapema. Yaani nyie mkifika tarehe ishirini ngapi, naomba bwana, kwa Mkapa full house, tiketi hamna tena, tunasubiri mbungi tu. Wakiwa Avic na wapia wana, jamani, hawa jamaa tiketi washamaliza, hawa watu kesho tukapambane. Yaani hiyo ni namna nzuri kweli kweli ya kumotivate player wetu. Sasa ni waombe mashabiki wa Young Africans na wanachama wetu na wapenzi wetu na Watanzania kwa ujumla ambao wanapenda mpira mzuri tukaonyeshe mfano kwenye hii mechi ya Rivers. Ticket tumeanza kuziuza leo. Mimi kama afisa habari wa hii club nitajivunia sana kama zitabaki siku mbili kabla ya mchezo, siku mbili kabla ya mchezo, sio tiketi ziishe, basi hata nusu. Maana utamaduni huku kubadilisha kwa siku moja nao ni ngumu, tuwe tu kwenye kwenye uhalisia ni ngumu, lakini at least tufike nusu, tuonyeshe players kwamba jamani tayari watu 30 wana tiketi zao siku mbili tatu kabla ya mchezo, kitu ikawa motivate player wetu. Kwa sisi mashabiki na wachama Young Africans, ni waombe, tumekuwa mfano kwenye vitu vingi, na juzi bahati mbaya tu waandishi, najua mmesahau, sio kwa makusudi, mmesahau eh? ile dabi juzi, kwa mara ya kwanza toka mmeanza kufuatilia dabi, kwa mara ya kwanza wenye umri mkubwa kuliko mimi mtanikumbusha, palikuwa pana celebration song ambayo Young Africans tuliimba uwanja ule. Unajua ule eneo la Yanga lote, yani let's say kwamba ni elfu sitini Benjamin Mkapa, kwa let's assume kwamba 30 wapo Simba, 30 wapo Yanga, elfu thelathini wote tulikuwa tuna celebrate nyimbo kwa pamoja, tunaimba leo leo ndo leo leo kivumbi na jasho. Mbona mwitiki amjui? Eh, itikieni jamani, si wimbo tu <laughs> eh? Watu elfu thelathini tuliwimba wimbo kwa pamoja. Najua mlighafilika, hai vitu vigeni, hamkuzoea, hamkujiandaa navyo, kurekodi labda hamkujiandaa na chochote kile. Pengine mngerekodi watu wangeona kwamba Young Africans wamefanya hili jambo. Najua hamkujiandaa. Sababu sio nyinyi, hata wapinzani wale mliona kwenye clip walikuwa wamekaa hivyo wanashangaa. Eh, bana, tuko Warabuni au tuko wapi? Wanaulizana pale. Kambia yeye eh, tuko Benjamin Mkapa na hii sio Liverpool. Hii ni Young Africans inafanya mambo yake hapa. Mwenyezi Mungu ana makusudi yake. Mimi nawaambia ndugu zanguni, kila jambo duniani likitokea tusemeni alhamdulillah. Kwa huzuni wale mabwana siku ile. Alafu tungewakanda. Mwenyezi Mungu ana makusudi yake. Tusemeni alhamdulillah. Mwenyezi Mungu anajua zaidi tunayojua sisi. Ndio maana akikupa shukuru, akikunyima shukuru vile vile, kwa sababu anaona ya mbele. Kwa ile vibe ya Young Africans ambayo tuliionyesha pale Benjamin Mkapa, na mashabiki wamenihakikishia hapa, tunakwenda kwa kuwasilisha ili ombi sasa kwa rais wetu, makamu wa rais Arafat Haji na wajumbe wetu wa kamati ya utendaji. Tunakwenda kuwaomba sisi kama washabiki wa Young Africans kile kibwagizo kile kiwe ndio official yaani kiwe official Young Africans. Kila mechi tunapoingia tunapoingia sasa pa timu zinapoingia pale, tunainuka wote tunaimba huo wimbo, tunakwenda kupeleka ombi letu. Wamenituma wanachama na kwenda kuliwasilisha kwa viongozi leo, siku haitaisha. Ikipitishwa akibariki viongozi wetu, maana yake tarehe 30 ule ndo wimbo wetu, na kuwapa exclusive waasisi wa ule wimbo mliwaona, wanatoka wapi? Kongo, si ndio? Eh. eh, Lubumbashi eh? Wale wanaume wanakuja Dar es Salaam tarehe 30. Nitawachukua wote nyinyi tukawapokee wote kwa majina na wajua, siwezi kuwataja ile kwa sababu fani fulani, lakini ndugu zangu nitawachukua wote, nitawachukua wote jamani. Sasa leo wanakuja, tunakwenda kuwapokea, wanakuja kuungana na jeshi kubwa la wananchi hapa Tanzania tutakuwa na siku moja kubwa ya rehearsal ya kuimba. Tunataka tukaifanya pale Benjamin Mkapa. Kwa sababu ujue kwenye mechi za makundi tulikuwa tunapata shida kidogo. Jumamosi anacheza huyu, basi mambo yanakuwa mengi, hatuwezi kutumia uwanja. Lakini wiki inayokuja, maana wiki yetu yote hiyo. Watu kaamua tunashinda pale, tunalala pale, tunaimba tu sisi. Hatushindwi bwana. Kwa hiyo anakuja wale mabwana. Na watusaidia wale na ngoma zao zile kubwa kabisa zile. Tutazipiga pale. Kubwa ambalo wanachama, nafikiri tuliongea zaidi wiki inayokuja hii kitu cha kupunguza kwenye wimbo yani zile zile mvuzela zile e basi zinatoa kweli njiani zile. ya yaani tutapoamua tunaimba, tunasimama, tunapiga makofi. Unajua kuna wengine wanaimbaga na vuvuzela ushapatilia eh? Basi basi wimbo kuna unapotea lyrics zile. Kwa viongozi wakipitisha hii wale tukiwakaribisha wananchi wenzetu Dar es Salaam tukawaunganisha na kundi letu la nyuki wa njano ambao mnawaona wanafanya vizuri sasa hivi. Amwandiki Najua mnakafilika, sio makusudi, mnakafilika, hamwandiki maendeleo ya nyuki wa, wa njano kutoka tulipoanza mpaka sasa hivi. Wanakaa sehemu moja uwanjani, wanavaa sare, wanashangilia pamoja, hamwandiki hayo, lakini sio kwa bahati mbaya, e, sio makusudi, samani, mnaghafilika, mna vitu vingi vya kuripoti uwanjani, kwa unaelewa. Kwa hiyo tiketi zimeanza kuuzwa ndugu zanguni kuelekea mchezo tarehe 30. Wiki inayokuja tutakuja kutangaza hapa activity tutakazofanya. Tutakuwa na mama kubwa kweli ya hamasa kuelekea kwenye huo mchezo. Kwa wiki hii tumesema tu focus na mechi tu ya ugenini. Tutakachovuna kule kitatudirect sisi nini tunataka tu achieve kwenye uwanja wa nyumbani. Tukishinda kule inshallah goli moja bila, hatushinde huku mbili bila tukitoka sare, yani matokeo ya kule ya direct sisi wanachama, hamasa gani twende nayo, lakini na hakika itakuwa hamasa kubwa sana. Lakini wakati tiketi zishaanza kuuzwa, ndugu zanguni, mnafahamu tulikuwa tunaelekea ule mchezo wa Monastiri eh? ndio mchezo wetu wa mwisho makundi. Tulifanya uh, tukio kubwa hapa la uchangiaji damu, si ndio bwana? Na ndugu zangu waandishi wa habari, wa kipekee niwapongeze sana, mlitusaidia sana Young Africans kwenye coverage ya lile tukio. Tukio lilikuwa linafanyika makao makuu ya club hapa Jangwani, lakini pia na hospitali ya Mloganzila. Mliweza kujigawa, hizi sehemu ni mbali hizi, lakini mliweza kujigawa mkajialaini vizuri na jambo hili likaripotiwa kwa kiwango kikubwa. Niwahakikishie serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilijivunia sana jambo lile, kwa sababu kiwango ambacho tulikusanya cha damu ni kiwango ambacho kwa miaka hivi karibuni hakijawahi kutokea. Ngoja nitafute nitafute idadi hapa, sije mkasema wo wo, akusema idadi mkatafute sehemu mprove kiwango ambacho tulikusanya. Ngoja hapa. Bana, iko iko mbali, poteza muda mwingi. Zaidi ya chupa 500, asante Alwatan. Zaidi ya chupa 500 tulikusanya kwenye ile harambee. Ile jambo ndugu zanguni, kwa yoyote ambaye ameshiriki Ile jambo, nilikwenda kuokoa maisha ya mtanzania mwenzako mahala. Kwa kwa yoyote ambaye alishiriki, tulisema huyo mtu ni shujaa na ushujaa wako ndugu yangu ulikwenda kuokoa maisha ya mtu mwingine akiwa hoi kitandani kwa kumchangia tu damu. Sasa tukasema na safari hii tusiliache ile jambo, kwa sababu wenye mahitaji ni wengi vile vile, wenye mahitaji ni wengi vile vile ambao wanahitaji sisi tuweze kuungana nao na kuwasaidia.